Als ich erwach, seh grelles Licht, ein Krankenhaus, die Wände grau. Ich erinnere mich an ein Häuserdach, doch denk ich nach, so weiß ich davon nichts. Weit, weit fern gibt's dich, greifst nach meiner Hand, ich will heran, doch dann merk ich uns trennt eine Wand, die ich nicht durchbrechen kann ich's nicht, scheitere erneut. Ich bring mich um, bring mich um, doch zugleich kann ich's nicht tun. Wenn ich denk, ich mach's jetzt, tauchst du aus als mich fest. Was tust du mir nur an, ich den Schmerz nicht tragen kann. Doch es reicht noch nicht aus. Ich bring mich um, bring mich um, doch zugleich kann ich's nicht tun. Denn ich weiß, da ist wer, der sehr weint, wär ich nicht mehr. Was tust du mir nur an, ich den Schmerz nicht tragen kann. Spiegel reflektier ich die Vergangenheit in mir. Meine hellroten Augen, sie strahlen wie lange nie. Ich will nicht gehen, will nicht mehr, will am Leben sein, nicht mehr. Was es gibt, muss ich sehen, sonst kann ich niemals vergehen. Pilze wachsen auf meinem Kopf, immer wenn ich an dich denk, wo auch immer du bist. Ich bring mich um, bring mich um, doch zugleich kann ich's nicht tun. Denn durch dich sollte ich weiterleben können, denk ich. Die Erinnerung mit dir, wie oft ich sie auch verliere, es reicht noch, noch nicht aus. Ich bring mich um, bring mich um, bring mich um, doch ich kann es nicht tun, denn nur hier bist du bei mir, weil du bei mir warst, kann ich vielleicht aufhören stets zu weinen. Mal zuvor reißt die Wunde auf. bring mich um, doch zugleich kann ich's nicht tun, denn durch dich sollte ich weiterleben. on